Усім доброго дня! Хочемо з нетерпінням показати наші дві новинки. Ось зараз ви бачите першу. Це трактори білоруського виробництва МТЗ 892. Ще можна про них сказати, що це справжні універсальні солдати, тому що вони підходять як для сільського господарства, так і для різних багато, багато різних галузей. Ще можна сказати ще, що вони е, мають чотирьохциліндровий двигун типу Д245. 5 Також вони мають 89 лошадиних сил. Та в принципі за основною інформацією ви можете можете звертатися до наших менеджерів та завітати до нас у гості. Ось наш менеджер Олександр. Можете завітати до нас у гості. Вони будуть стояти у нас на демонстраційному майданчику, де ви можете познайомитися з цими красенями.